在周一的部分，我们会迎接的是适合荧幕前女性朋友们的凤凰日。在当天，除了很适合可以前往到庙宇帮自己补运，或者是添补财库之外呢，也要特别提醒，如果你在当天有要前往到户政事务所去登记结婚的朋友们，记得要缓一下，才会是比较吉祥的。因为在当天呢，虽然适合女性朋友们。 但是呢，在当天逢到了正红杀日，因此呢，对于红客的部分是不如意的。在当天大利的行业呢，有针对适合捕捉以及取鱼的部分，所以针对的森林啊，或者是说针对这个榆木业呢，都是相当吉祥的哦。另外，我们来看一下，就是针对周二这一天，我们会迎接的是取星岁天月德的日子。 在当天非常大力针对呢，如果有想要透过做生机来帮自己补运的朋友们，同时在当天也是非常适合 on board，也就是想要帮自己安排升官上职的日子。要提醒一下，在当天的日课呢是相当的强盛的，所以呢不利在当天去做探病。在这一天也同时逢到了驿马星的一个交持， 所以呢，如果在当天呢，你有要去拜会这个亲友，或者是说要去拜会客户的话呢，在这一天的斡旋跟交谈的事项，请切记会议的项目呢，跟会谈的项目尽量是跟有要改变好东西呢是比较好的，这样子呢，才可以把这个驿马的力量呢用在恰当的项目上，不然就比较容易把好的方向呢转。 变了，成不好的方向哦。所以呢，在当天的这个会面安排呢，尽量是以修正为主轴呢，才能够矫正哦。那同同时呢，针对如果有需求呢，就是针对要求医，或者是针对要做交易的朋友们，不妨也可以运用在周二这一天呢，一同去做办理哦。在当天呢，因为有逢到了燕队以及天贼星宿呢，一起来凑热闹。 所以呢，针对有几件事项是不宜的，比如说有开光、嫁娶跟入宅需求的朋友们，请另外选其他的日课再来使用。再来，让我们来看一下，就是在周三这一天，我们会在早上的十点二十五分迎接一个新的节气，也就是谷雨。因此呢，在这一天是非常大力，荧目前朋友们可以帮自己做纳财的动作。 那么在这一天的这个纳财呢，除了呢可以运用呢帮自己招财呢，也可以帮自己招子。所以想要帮自己呢那个求子的朋友们呢，就一定要运用这个五色豆呢放在自己的床头。那么想要帮自己求财呢，就要运用五色豆呢把它摆在我们的这个文昌位，也就是你最常办公。 或者是你的书桌的这个位置上方，那么运用的时间点呢，请务必呢要在当中呢先准备好五色豆。那么五色豆是哪五类呢？有绿豆、红豆、黄豆、花豆以及黑豆这五种豆类，在早上，也就是在当天周三的早上的晨时，也就是早上的七点到九点的时候，放到户外去。 透过日晒，那么当天呢，尽量呢，就是在这个晨时的时间，让它至少要经过半个小时到一个小时的时段呢，经过曝晒，让它有达到晒干的干燥的一个效果之后，把它收进来，然后我们在四时的时候，也就是在九点到十一点的这个时候呢，把它铺一层一层的呢。 放到我们的这个容器里面，那么这个容器呢，并没有特别的限定，不过会建议呢，以透明玻璃的容器呢是比较理想的。那么以依照顺序五行的一个这个顺序呢来放，也就是按照绿豆、红豆、黄豆、花豆跟黑豆的顺序呢，一层一层的放到我们的这个瓶子里面，再放上一盖子。 那盖子的外面，老师会建议呢，我们可以绑上五色线呢，来加强呢它的这个辅助的一个效果。那么这个东西呢，要摆放多久呢？基本上呢，我们可以把它摆放的期限呢是一个月，来辅助呢，我们可以强化我们招财还有那个求子的这个强化的一个功用哦。那么针对这个求子的部分呢？ 如果呢，你在这当中呢，发现了你的这个五色豆，可能它当时没有曝晒的很干净，有长虫，那么也不用太急，只要我们把这个豆子呢，到时候就是把它倒到我们的这个阳台哦，比如说，呃，有盆栽的，有这个土壤里面哦就可以了，那么就不会有太多的问题了。好，那么再来呢？ 我们来看一下，就是在周四这一天，我们会迎接的是山上日。那么山上日呢，它也代表的是呢，它是我们在四季里面的一个衰位哦。而且呢，在当天是非常忌讳丧葬的，呃，俗俗称呢，如果在这一天呢办理丧葬的话，这个商家呢就很容易呢会一直不断的再去。 有这个丧事产生哦，所以一般都会避开这一端呢去做这个呃丧葬的事情。好，所以呢，如果有相关的需求的朋友们，请一定要避开这一天去做祭祀哦，跟相关的安排。再来，让我们看一下，就是在周五这一天，我们会迎接的是复兴大进税贵的日子。 而在这一天呢，同时也同到了财帛，所以呢，它是很大力，我们可以做祈福、嫁娶、祭祀、纳财以及入宅的。针对如果有要安床或者是要安香，也都很适合。好，如果你想要帮自己就是理气，我们也不妨安排在当天可以做针灸，还有包含了理法都是不错的一个选项。 可以在当天呢帮自己开运哦。再来，我们来看一下，就是在周六这一天，我们会在当晚的十九点五十八分迎接下弦。那么一般呢，逢到下弦的时候呢，也意味的是说，我们在晚上的这个八点之后，一直到半夜的这个时段呢，我们都可以双掌合十。 对着天空的太阴，也就是月亮哦，来去做一个祈福。那么祈福的时候呢，尽量是以你想要舍弃的东西为主，还有这个东西尽量是以短期，在半个月至一个月内能够实现的愿望为主哦。在当天我们逢到了天火月忌哦，还有天火狗跟这个土温哦，所以呢。 要特别特别提醒一下，就是针对属老鼠、属马以及属羊的朋友们，在这一天呢，一定要特别注意一下呢，我们的这个抵抗力哦，还有我们的饮食习惯哦，在这个周末呢，一定要做到全做到位，才不会让自己呢，呃，忽然呢，就是呃，不小心就是中了感冒哦，或者是说。 呃，整个身体呢会有一些不适的疲劳感反击哟。好，再来呢，让我们来看一下，就是在周日这一天，我们会迎接的是天罡死神日，而在这一天同时逢到的月煞的一个夹攻哦，所以会建议在当天吉喜事是尽量少用的。那么在当天呢，唯独呢因人可用，所以在当天适合的事宜呢是针对。 入殓、火化、净态以及安葬的事项才可以参考使用哦。以上是针对当周的重要日课吉凶。再来呢，让我们来看一下在当周的这个运势王呢，又是哪三个生肖的朋友？首先第三名呢是属马的朋友，第二名呢是属兔子的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，你们的思维呢是非常的活跃的，我们的条理是相当的清晰。无论是在辩论，或者是演说，甚至是表达、出谋策划的部分呢，都能够很及时的情况里面呢，想出最佳的应对的模式、言论跟方法。 因为你对自己的这个呃调理呀，或者是模式呢，是充满了极度的自信哦，甚至你会觉得自己就是可以战胜一切，啊，任何的事情都难不倒你。另外呢，在当中呢，这三个生肖的朋友，你们的精力呢也是相当的旺盛，所以呢，你的好战心呢也会是相对的会增强很多倍。 所以也要特别的注意一下，要拿捏好你在跟他人谈判互动的时候，还有讲话的时候的这个强度哦，不要得不偿失哦，也才能够让你在这个礼拜跟人互动的时候，在人际关系可以无往不利，真正的当一个运势的强力者。再让我们来看一下其他生肖的朋友们在当中又有什么需要留意的地方。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在当周是逢到直觉明略的一周哦，而这也代表是呢，我们在艺术创作上呢有极强的一个天赋，而且呢，你在本周呢会充满了这个文艺的气息，身边常常呢会有蛮多的这种异性的一个追逐。在当周呢，属老鼠的朋友非常的依赖并且享受情感。 而且非常容易，就容易的，就是沉浸在被爱的这种感情里面哦。你非常能够的感同身受，也非常的有同理心，可以去体会他人的一个心思，能够欣赏，还有跟心灵相通的对象呢，瞬间就能够交汇，所以也非常容易的呢，把自己的信任呢，还有呢，让别人呢信任。 那么在当中呢，我们要留意的天数呢，有一天是周六。那么在当中呢，我们属老鼠的朋友啊，我们的这个感情的这个呃开运花呢是芙蓉花。那么芙蓉花我们都知道，它在早上的时候花的颜色呢，可能呈现的是白色或者是粉红色，但是一到了午后的时候呢，它就会变成像大红色。 因此呢，在这短短的时间呢，就可以有那么多的一个变化，是其实相当特殊的。所以它的花语呢，也会代表的是早熟。所以受到它的一个祝福的一个状况下，也意味的是，在本周属老鼠的朋友们，你在周围的那个人的眼里呢，会让人家觉得其实你是有一点孩子气的。所以你的对象呢？ 你可能都会希望找比较年长，或者是比较能够照顾你的，比较能够呃任由你摆布，或者是说接受你傻傻娇的，呃，因此呢，呃，在这个礼拜，你的需求呢，在另外一半的眼里来看呢，也会是比较多，也会是比较多变的，会是相对的任性一点点的，那么适当的。 呃，撒娇是可以的，但是千万也不要过度的放纵哦，不然呢，这个底线一旦超过了，可能对方也没有办法容忍哦。再来呢，让我们来看一下，就是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在本周是属于稳中求展的一周哦，而这也代表是呢，我们的工作呢，在当周是相当的求细密度的。 您的想象力呢也相对的丰富，不过我们在本周是不太喜欢跟别人去争权夺利，所以呢你在做事风格上会比较喜欢默默的做，然后呢会比较勤恳的呢想要慢慢的去付出就好，哪怕你只有一句鼓励的话，你都会感到相当的满足，哈，相当的自足。 因此呢，在这个礼拜，属牛的朋友，其实你们的欲求是相当的低哦，不是那么的高。大部分的事情呢，都看得非常的呃平淡，所以呢，事情也多数呢都是属于觉得得过且过就好了。所以很多事情都是属于平顺的一个状况。在当周，针对属牛的朋友要留意的天数，有一天是周日。 而在这个礼拜呢，针对属牛的朋友，我们的开运花呢是紫杉。而紫杉呢，它是属于一个能够生长到十五公尺高的植物哦。即便在欧洲地区，也能也是十分难得可见，可以看到能够生长到这么高大的一个树木。所以呢，它会显得格外的孤立而自傲。 因此呢，在他的祝福之下，也会代表的是有一股高傲的一个气势。受到他的祝福呢，在本周属牛的朋友呢，你就比较容易会有自己的一个价值观呢去判断是非对错，而且你会不太去在乎另外一半或者是异性呢怎么说，怎么样去评断，甚至可能会有一点自视甚高的感觉。 呃，就算另外一半可能觉得是说他要闹脾气，他要离开，你也不会特别的去挽留哦，也不会舍弃自己的这个呃态度。所以呢，在这个礼拜，我们要适当的学会软化，或者是退一步呢，才能够呢挽回，也才不会呢留下遗憾，或者是让自己后悔莫及哦。 那么在当中呢，我们刚刚有提到要留意的天数是周日了。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在本周呢是属于博得好感的一周。而在本周呢，其实你们是属于非常渴望被别人给了解的一群朋友，你们也很渴望得到大家的一个认同感。所以在这一个礼拜呢，你们的生活当中呢，也相对的比较容易。 受到别人的一个影响，如果你想要改变自己呢，那你一定要从你的这个生活跟行动力先开始，同时你要有这个意愿去开始先学会照顾别人，这样子别人对你的好感度才会慢慢的提升上来。那么在这个礼拜哦，你也会发觉到你的情绪呢会产生一些很大的一些变化，因此呢，在旁边的。 人在看待你的时候，也会觉得你在这当中呢，有那么一点点难以捉摸。那么在当中，属老虎的朋友运势相当旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在这个礼拜，我们的开运花呢是变庆草。那么变庆草呢，它其实呢会把水分呢储存在它的叶子或者是在它的茎里面，以便呢在枯水的期里面呢。 它可以多活几天，所以按照这样的一个情况来看呢，这样的一个花，它其实备有了未雨绸缪的一种特性。因此呢，按照这样的一个状况，受到他的祝福的一个属老虎的朋友呢，你们是有一种计划性的，还有呢，在感情观里面呢，会是属于积蓄，而积蓄也会代表是你会很仰赖。 呃，对于过去所累积的信赖感，或者是说你遇到一些磨合期，或是不开心的时候，你会去仰赖过去所累积的一些好感哦，来撑过一些不愉快的时期哦。然而呢，在我们的人生的时候呢，总会有一些呃需要放松的时期，不妨呢，呃，在这种阶段呢，就是要适当的呢，可以让自己呢。 放松一下，不要呢让自己总是呢这么的呃辛苦，啊偶尔的呢也是学会可以呢那个跟别人做一下倾诉，那这样子也可以让自己更加的轻松哦。再来呢下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢在本周是属于过于讲究的一周哦。 而在这个礼拜呢，在工作中呢，你是十分的讲究方法，还有效率哦。那虽然你看起来一点也不努力，但是其实你的工作的质量上面呢，是不会比别人差的。更重要的一点是呢，你非常的善于去发挥你的领导才能。还有要注意的就是，你在这个礼拜在做事方面可能会稍微少了那么一点的弹性。 所以呢，尽量要多让你的同事啊，或者是你的下属帮你分担一下实际的操作，这样子你的任务呢才可以真的及时的完成，还有才也可以抛开一些刻板的这个印象，不然呢，在未来的这个礼拜里面呢，你在工作上就比较容易会跟他们产生一些不必要的冲突跟矛盾喽。 那么在当中呢，属兔子的朋友呢，运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。那么在当中，我们的开运花呢是锦葵。那么锦葵的果实呢，它有像这个落花生般的味道，它有另外的别名呢是妖精的起尸或者是起尸之床，所以呢它的这个花语呢也是风味。 因此，在本周呢，逢到这个花的祝福的朋友们呢，也会代表的是，你可以让别人感受到一种不为人知的独特的气息。好，所以也会有那种，呃，让人家想要细细的品味你，想要去了解你，想要去一层一层的像洋葱一样去剥开你的内心，好，去发掘你的内在的这种感觉。 呃，也许一开始呢，你并不钓人注意哦，但是经过更多次的一个联系跟接触之后呢，你就很容易让人萌生想要关心你啊，然后想要呃滋生爱苗的这种情欲。所以呢，对于那个属兔子的朋友呢，在本周呢，要激起一个新的恋情呢，呃，或者激起新的火花跟这个。 爱苗呢是相当容易的，而且是非常有高的机会谱出爱情的哦，请你们可以好好的把握当周的好机会。再来下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢在本周是属于思维活跃的一周，而在本周呢，你们的第六感呢也是相当的强烈的。 对于周围的事物呢，总是充满着不同的想象力。你们会把周围的事物呢设想的相当的美好，常常会喜欢运用大脑呢去做一些很理性的分析，然后再用你的直觉呢去做一些对应的判断。但是呢，事后你就会过于沉迷于去自我的去想象，然后再用感觉去行事。 所以呢，即便你的思维呢是一直处于非常 active、非常活跃的一个状态，但是你的这个想法却没办法把它转为做法，所以执行力呢就相对的弱了很多。所以在本周的盲点就是在于呢，你的思考呢不要只停留在想法，而是要把它转为 action。 那么在当周呢，属龙的朋友要留意的天数呢有两天哦，除了周二之外呢，还有周三。那么在当周呢，我们的开运花呢是这个苋菜。苋菜呢，我们都说它是属于生生不息的植物哦，就像这个伊甸园里面的花朵一样。那么在这个英国诗人呢。 米尔顿呢，他在他的这个作品《失乐园》中呢，也有曾经这样子叙述过苋菜。他说他的这个生命力呢是相当的强，呃，就像盛开的花朵一样呢，不容易凋谢，象征着永恒不谢。因此呢，受到他的祝福的朋友们呢，在本周属龙的朋友们，你们对于爱情的看法呢，就会相当的执着。 你会给他定义呢，就像永恒哦，你会一直的呢，抱着一个很积极进取的心呢，想要去了解对方。你你在关心对方的时候呢，你也不会害怕自己会不会受到挫折伤害，然后你会觉得自己呃很幸运可以碰到对方哦。所以在这个礼拜呢，对于。 这个感情的信念呢，你会是相当的强的。那当然，这也不是一个坏事，只要你的对象是对的就可以了。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在本周是属于得到拥护的一周，而在本周呢，你会强化你的精神领袖的特质，那么也很适合属于在政治圈或者是在管理职的。 位置去做相关的一个发展，那么在当中呢，在处理复杂的人际关系呢，还有权力的关系的能力呢，会成为你最有力的一个筹码。另外呢，你的远见呢，也会为你带来强而有力的朋友，而且可以在本周成为你非常强硬的一个后靠哦。不过呢，你在这个礼拜太过耀眼的表现的光芒呢，也可能会帮你招来一些。 敌人哦，所因为呢太亮眼了，所以在这个礼拜呢，你会变成一些呃争议的焦点，所以也是老师要提醒你们在当中呢，务必要多加留意的地方。那么在这个礼拜我们要留意的天数有两天哦，除了周三之外呢，还有周六。再来就是针对属蛇的朋友，在本周我们的开运花呢是紫罗。 罗兰，那么紫罗兰呢？它是属于一种盛开在五月至六月间，然后它是呃像这个鞋钉状的花卉。那这样的一个花，它的香气相当的逼人哦。虽然它是属于野生的植物，但是呢，其实园丁他们特别特别喜欢把它种在窗台下，因为它的香气呢可以透过这个风带到屋内。 因此，逢到他的这个祝福的话呢，也会代表的是清凉，好，那也意意味的是说，在这一个礼拜逢到他的祝福的属蛇的朋友们呢，你们的感情呢也会让对方呢感受到你有一个很爽朗的特质，好，那在这个礼拜要谈的感情也是属于纯纯的爱是比较适合的，那也。 尽量呢，请不要有这种呃不纯洁的爱，比如说婚外情之类的哦，那会是比较不理想的哦。再来下一个生肖呢，是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在本周呢是属于充满斗志的一周，而在本周呢，我们的最成功的主要的原因呢。 是在于呢，你对于你自己的这个工作领域呢上面的成就呢，你是相当的骄傲的；，还有你对于自己的办事的能力呢，是也是相当的自豪。所以你会非常的渴望得到大家的赞美还有赞叹。那拥有这些赞美呢，也会让你充满更多的这个斗志呢，去往前哦。那也会迫使你有更完美的一个表现。 那么在当中属马的朋友，我们的运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。再来呢，针对属马的朋友，在当中呢，我们的开运花呢是绿珠草。那么据说呢，在古埃及的妇女呢，他们会用绿珠草呢当做染料呢，把我们的这个手的指甲还有脚的指甲涂红。因此绿珠草的这个。 祝福呢，对于属马的朋友来讲呢，也会代表的是伪装。受到他的祝福之下呢，也会代表是你在这个礼拜就会很容易去配合另外一半的时间跟场合呢，来伪装自己。换句话说，你可能不太会真的去表态，或者是表露自己的真心。呃，虽然是很适合谋略的一个性格。 但是呢，在谈恋爱的时候呢，太多的谋略其实是很容易招人讨厌的，甚至对方会看不透你的真心在哪里。所以呢，即便在刚开始的时候，也许你需要用一点谋略来让对方上钩，来让对方看上你。但是最后还是要释放多一点的真诚，才能够让这段感情走得更加的长久哦。 再来下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在本周呢是属于事事妥协的一周，而在本周呢，你的想法呢是比较容易隐藏在心里的，因为你不太想要去得罪人，所以你事事呢就会宁愿先去委屈自己，然后不愿意把本职呢的想法给坦白的说出来。 在当中呢，其实你的直觉是相当的敏锐的，呃，让你对于心灵层面呢有相当强烈的追求欲望。那因此，你对于心理学啊、宗教、啊、佛学等呢，会比较有想要深度的去研究，来取得你内心的一个平衡跟平静的感觉。那虽然呢，我们在本周呢，属羊的朋友，你会强迫自己呢要去，呃，对。 别人温和，要强迫自己呢去顺从别人的意见哦。但是呢，这也比较容易会去凸显哈，跟彰显你没有主张、哈没有主见的这个部分。所以这个部分也请你要多加的留意哦。在当中要留意的天数比较多，有三天，除了周一之外，还有周六以及周日。 针对属羊的朋友们，在当中我们的开运花呢是紫月，那么紫月呢是献给那个将塞塞尔特教会改革为罗马教会哦，然后进行这个传教活动的这个圣伟尔夫利德，因此呢，他也代表的是呢，在这个礼拜我们受到他的祝福呢，是需要。 较 active，也就是要有多一点的行动力跟活动力。你在这个礼拜呢，你可能会觉得一刻也停不下来，一刻也闲不下来，因为你在工作上工作上面的部分，你可能事情都妥协了，所以你在感情方面呢，你可能就会不想要闲下来，你就会在社交方面呢，会特别的突出，会特别的成功。在恋爱方面呢，呃，反而呢会。 有一点点的影响，这个影响会来自于对方会觉得你是不是都把心力呢放在关心别人而忽略他们。所以，如果你想要谈一场呃沉着稳定的恋爱呢，请不要忽略另外一半的想法，因为这也是相当的重要的哦。下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在本周呢是属于过于慵懒的一周。 而在本周呢，我们的做事的态度呢，相对的是不太积极的，还比较容易呢会有这种悲观跟消极的状态产生，判断力呢相对的会比较弱，因此不宜在当周做出一些重大的决策。那比较容易呢会上当受骗，所以有要做一些交易的时候呢，尽量有别人呢帮你，就是做 double check 会比较理想。 那么在当中呢，要留意一下，不要过度的去依赖他人哦，不然会容易显得自己没有主见。那么在当中比较容易会喜欢幻想或者是做白日梦，所以要多留意呢，你手头上的待完成、未完成事项的进度呢，到底是做到哪里了？记得要做一个 To Do 跟 Checklist，才能够确定你在当中呢。 进度呢是有到位的哦。那么在这个礼拜呢，属猴子的朋友要留意的天数有一天是周二，而在当周我们的开运花呢是丁花香，丁香花。那么丁香花呢，它有天国之花的光荣外号，也是因为它有一个非常高贵的一个香味哦，所以它自古以来呢就备受珍重哦。因此呢。 受到这个礼拜呢，他祝福的属猴子的朋友们呢，你也会受到天神的这个祝福。你在他人的这种呃眼里呢，就好像呃会有这种加持啊，会有这种光圈。但是呢，也要特别注意一下，因为呢，这会感觉像是当中你就像游戏的人物里面。 得到了一些捷径的这个呃工具一样，可是呢，隔了一周之后呢，你又会被打回原形。所以请记得，你在这个礼拜，你只不过是被套了一些滤镜，所以呢，你会得到很多的包容。但是呢，隔了一周之后，可能你就不能够继续用这样的模式去跟另外一半相处了。因此呢，你还是呢。 必须要知道怎么样跟另外一半相处才是正常之道哦。再来呢，下一个生肖是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在本周是属于逻辑脱钩的一周，而在本周呢，我们的待人处事呢都是很柔和的，不喜欢呢跟人发生冲突，也不喜欢用逻辑去应付这个工作。 那会比较感性，有意术对于有艺术气息的工作会特别的感兴趣哦。凡事呢，懂得运用同理心，也非常的能够去体谅别人哦。所以呢，跟别人在相处上、跟合作上呢，是相当愉快的。所以也意味着是，在这个礼拜是非常适合 team work，有相关的工作领域的朋友们呢，在本周呢做事就会相对的比较轻松。 那么在当周属鸡的朋友要留意的天数有一天是周三，在当周呢，我们的这个开运花呢是变式草。那变式草呢，它是有这个圆形的这个叶片，而且它们是属于这个密集生长的一个状态，就像成串成串的一个硬币哦。那么在英国这种植物呢，又称为二变式草，所以呢，它的这个祝福呢，也会代表的是富裕。 那么富裕呢，也会代表是在这个礼拜呢，跟金钱价值观呢会脱不了关系，经济能力呢也会变成是说你在另外一半的考量关系哦。就像我们在看感情的时候，会有说爱情跟面包这个条件，所以在选择对象的时候，可能就会有这种三高的问题，比如说高学历、高所得、高个儿者，这些都会被纳入考量哦。 呃，虽然蛮现实的，但是呢，就会变成都会是属于很高标的一个状况。那么在这个礼拜呢，呃，如果你想要呃多去认识呃这样的对象呢，不妨呢也可以透过相对的途径呢去认识人哦。再来呢，我们来看一下下一个生肖是针对属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在本周是属于依赖情感的状况，而在当中呢，老师要提醒你们呢，在情绪方面呢，比较容易处于不稳定的状况，也比较容易多愁善感，因此你们会比较容易压抑自己的这个怒气哦。一这样的一个状况之下呢，你的精神呢就会相对的比较紧张，那会积压成一些怨气跟憎恨的一些状况，所以切记呢，我们不要。 呃，让自己的这个呃，在情感的这个压抑的状况下去下一些判断，不然可能会影响你在工作上整体的一个宏观哦。呃，也会让你在呃做判断的时候呢，会失去理智。那么在当中呢，要留意的天数有一天是周四，而在当中呢，属狗的朋友呢，我们的开运花呢是这个螺旋仙台。 那么螺旋仙台呢？它在欧洲的这个大部分的这个屋瓦的屋顶上呢，它可以在呃呈现一整片的一个状况哦，呃是蛮普遍的，好，那那它会有点像这种绿意盎然的感觉，呃会让人家有觉得这充满安乐的这种气息，所以受到它的祝福的状况之下呢，你就会有这种安乐的一种感觉。 呃，也会代表是说你在那个感情方面呢，你求的是对方的人格特质，可以让你感觉到心灵的一个呃平稳稳重啊，又你必须要有很踏实的安全感，好，所以呢，最重要的是你要从他身上有感觉到 homey，哦，有感觉到那种家庭的这种呃安居的感觉，好，所以呃。 与其是说你的对象是要是个好情人，你会更希望他会是属于一个好妈妈，或者是好太太的特质，好，或者是好先生、好好老公的特质呢，要更来的重要哦。好，再来呢，让我们来看最后一个生肖是针对属猪的朋友。属猪的朋友呢，在本周是属于感情用事的一个状况。 在这个礼拜呢，你们是比较属于爱幻想，而且会稍微的有些不切实际哦。那比较容易想的太多，会比较敏感，神经也比较容易紧张，呃，非常去爱去那个计较。所以说，周围的人事物的一些呃状况，也相对的比较容易会呃影响你哦，让你没办法理性的去下一些决定跟判断。 那么在当中呢，属猪的朋友呢，要留意的天数呢是周五哦。所以在这个礼拜呢，切记有两个生肖是最不搭在一起合作的，就是猪跟狗哦，因为你们两个呢在一起呢，就很容易把事情给黄了哦。再来呢，这个礼拜我们属猪的朋友呢，在这个漳州呢，我们的开运花呢是弹指婆婆纳。 那么坛子婆婆呢？它是属于一个自然生长在田里跟路旁的杂草。从春天到夏天呢，它会盛开一个蓝色的小花。那干燥之后呢，这个花一方面除了可以治疗我们皮肤干燥或者是喉咙痛，那在爱尔兰呢，他们也会把这个花佩戴在我们的衣服上面来驱逐厄运哦。所以呢，它的这个祝福呢，也会代表的是除厄。 所以在这个礼拜呢，属猪的朋友，你受到他的这个庇护状况之下呢，也代表是你会很幸运，可以走出你过去的悲痛，这个悲痛，或者是说过去的情伤，也可以再次的呢，呃，碰到你的这个新的对象，哦，在感情里面呢，也可以再次的走到一个新的恋情里面哦，你们可以就是积极的呢去。 认识新的对象，走出一段新的感情哦。以上呢是针对个别生肖呢在当周要注意的事项。再让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属老鼠的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 基本上呢，在这个礼拜呢，你们呢是需要呢留意一点的，也就是呢，你们在这个礼拜总会让人家感觉你们是非常的神秘、非常的不可思议的，呃，会让人家停留在这样的一个呃出街的印象，因为他们总是没有办法理解你们到底在想什么，或者是说你们到底希望做什么，你总是会把你心里最真实的想法给隐藏起来哦。 就算他们把你造成的误解，你也不会特意的去解释，所以你总会留把自己的一些事情呢都保留在自己的心里哈，然后还要把一些解释呢都留在自己的想象空间里面。但是在感情里面，如果你跟对方是不处于主动的去呃叙述的话，呃也不主动去付出行动的时候呢，就算你再怎么喜欢对方。 那对方也没有办法很直接的去理解你，所以在本周呢，针对这三个生肖的朋友，你想要增温的话，就是要改变这个环节，改变这个细节，改变这个行为模式。你要揭开你神秘的面纱，要让对方好好的理解你内心所在想的，你真正想要表达的。不要把这些 OS 都沉浸在你的脑里面，这样子才能够呢突破你眼前的。 这个窘况哦，好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友请务必帮老师按下订阅小铃铛加赞。喜欢的朋友请记得要帮老师分享出去哦。有需要咨询的朋友可以透过上方的微信号或是下方的官网加入老师，也可以透过下方的链接跟老师预约咨询。我是金英老师，我们下周准时再见喽，拜拜。